እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሰላም ሮዚ፣ ሮዛ፣ ሰላም ሰላም ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እስኪ ገባ ገባ በሉና እንነጋገር። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ዛሬ አንደኛ ነኝ። አዎ እውነት አንደኛ ነሽ። እግዚአብሔር ፍቅር አንደኛ፣ የምር አንደኛ አንደኛ ነሽ። ዛሬ የገጠር ልጅ ነኝ። ሰላም ብርቴ ብርትዬ እንዴት ነሽ? ካለሽበት ሰላምሽ ብዛልሽ። ደህና ነሽ? እንግዲህ ወደ ዋናው ሰላም ሰላም ሰላም ሰላምን ሰላም ብያለው፣ ማሌትን ሰላም ብያለው። ሰላማችሁ ይብዛ ሁላችሁም በያላችሁበት። ውድ የአማራ ልጆች ተንሰፍስፌ የምወዳችሁ በጣም የማከብራችሁ የአማራ ልጆች ከዳር ዳር ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ሰላምና ጤና ብዝት ይበልላችሁ። አንዳንድ ነገሮችን ምናልባት በጽሁፍ ለመግለጽ ብዙ የሚሆኑ ነገሮች አንዳንድ ነገሮችን እንደዚሁ በቪዲዮ ማስተላለፍ ፈልጌ ነው። አንድ ሳምንት ፌስቡክ ቀጥቶን የጠፋሁት ያሬድ አረጋ ሰላም ብያለሁ እና እንግዲህ እያንዳንዳችን ህወሀት የሚባል ነቀርሳ አማራ ጠል ኃይል ዛሬ ላይ አንዳንዴ ሲፈልግ ራስን እንደ አሸናፊ አድርጎ ይቆጥራል። ጥቂት ወታደሮችን እንደማረክ አድርጎ ይሸልላል። አማራ ላይ ይፎክራል። የምናወራረደው ሂሳብ አለን ይለናል። እንኳን የሚያወራረደው ሂሳብ ራሱ ጸንቶ መቆም የማይችል የመጨረሻው እስትንፋስ ላይ ያለ ያሁንም የመጨረሻውን እስትንፋስ መጠቀም የማይፈልግ ነው። አንዳንዶቹ በተለይ ደግሞ ሞኝ የሆናችሁ የትግራይ ልጆች ህወሀት እንዳሸነፈ መስሏችሁ ከበሮ የምትደልቁ ከበሮ የምትመቱ ወይ ፖለቲካ ማወቅ አለባችሁ ወይ ደግሞ ፖለቲካ ሲናገር ማድመጥ አለባችሁ። ህወሀት አሸነፈ ለማለት እና ህወሀት ተሸነፈ ለማለት ሚዛናዊ መሆን ያስፈልጋል። መነሻውን ያስፈልጋል። ህወሀት አሸናፊ የሚሆነው ወደ ማዕከል ለመምጣት ወይም ደግሞ ሰሜን እዝን አፍኖ መሳሪያውን ተቆጣጥሮ መሳሪያውን በሙሉ ከያዘ በኋላ የአብይ መንግስትን ወይም ደግሞ ብልጽግናን መደራደር ቢችልና ማስጨነቅ ቢችል ኑሮ ህወሀት አሸነፈ እንለዋለን። ህወሀት እኮ ያንን ሁሉ ኃይል ይዞ ያንን ሁሉ ኃይል ሞክሮ ዱቄት የሆነ አሁንም ደግሞ የምነግራችሁ የተሸነፈ እዚህ ግባ የማይባል እዚያም እዚያም ሚኒሾቹ ተበታትነው የቀሩ ኃይል ነው እንጂ እንዴ በምን ሂሳብ ነው ህወሀትን አሸናፊ ልናደርገው የምንችለው? የዚህ ጦርነት ዓላማ ምንድን ነው? እንደ መንግስት ይሄን ጦርነት እኮ መቶ percent ባይባልም መንግስት ዘጠና ዘጠኝ percent እኮ ህግ የማስከበሩን ስራ ሰርቷል። የመጀመሪያው ደረጃ እንደ ህወሀት ድርጊት ትግራይ ላይ የያዘውን ትጥቅ የያዘውን በጀት ይዞ በፌዴራል ደረጃ ያሉትን የንግድ ተቋማት ገንዘብ ምንጭ የሚያገኝባቸውን በሙሉ አመድ አድርጓቸዋል። ቀጥሎ ከሰሜን ህዝብ የወረሰውን የወሰደውን መሳሪያ እንዳለ አመድ አድርጎታል። ቀጥሎ አሉ የሚባሉ የሚፈለጉ የሽፍታ ቡድኖች ወይም ደግሞ ተፈላጊ ወንጀለኞች ገሚሱ እስር ቤት ነው ያሉ። ገሚሱ ደግሞ አይናችን እያየ በስናይፐር ተጠርሰው እንደ ውሻ የውሻ አሟሟት ሙቷል። አንዳንዴ ሰዎች ትገርሙኛላችሁ። ህወሓት ተመልሶ ይመጣል ወይንስ ደግሞ እንደው የምር ተሸንፏል ትሉኛላችሁ። ድብና አድርገው ነው እንጂ የተሸነፈ እንዴ! ህወሀት ለመሸነፉ ለምር ነው የምጠይቁኝ ህወሀት የከሰረውን ኪሳራ ከዚህ በኋላ አንድ ሺህ ዓመት በህይወት እየተረዳ እንኳን ቢቆይ እንኳን ህወሀት የተሸነፈውን ህወሀት የከሰረውን ኪሳራ በምንም መልኩ ማካካት አይችልም። አይደለም አማራ ክልል ጋር ሂሳብ ሊያወራርድ ቀርቶ ማለት ነው። ህወሀት እንዳለበት ቢኖር ኑሮ ነበር አሸናፊ የሚሆነው እና አብይ አህመድ በትዕግስት እዚያው ትግራይን ያዝ፣ ወልቃይትን ራያ መጎልበት እንዲያስክ በህግ እስኪመለስ ድረስ እዚያው ቆይ እንደተባለ ቢቆይ ኑሮ አመናችሁም አላመናችሁም አሁን ህወሀት የያዛት የትግራይ ምድር የድሮውን ግማሽ ነው። ከኤርትራም ከአፋርም ከአማራም ዘርፎ የያዘው መሬት አሁን በእጁ አይደለም ያለው። ገንዘብ እንደፈለገ የሚፈስበት በእጁ አይደለም ያለው። ከሱዳን ጋር መሳሪያ የሚያወጣበት የሚያስገባበት በእጁ አይደለም ያለው። ህወሀት ተስፋ ቢኖረውና የህወሀት አመራሮች መውጫ መግቢያ ቢያገኙ አንድም ቀን ኢትዮጵያ ውስጥ አያድሩም ነበር። ትግራይ ምድር ውስጥ ወይ ወደ ሱዳን ይሸሻሉ ወይ ወደ ግብፅ ይገባሉ። ግን አልሆነም። ለምን አይቻልማ? ስለማይቻል አሁን አንዳንዶች ታስቁያላችሁ ለኔ ማለት ነው። ህወሓትን እንዴ እንደው ይማረክ። ውትድርና ውስጥ መማረክ፣ መማረክ፣ መቁሰል፣ ማቁሰል፣ መግደል፣ መሞት ያለ ነው። ምሽግ መስበር፣ ምሽግ ማስለቀቅ፣ ቦታ ማስለቀቅ፣ ይሄ አዲስ አይደለም። ይሄ አዲስ ሊሆን አይችልም። ይሄ የተለየ ሊሆን አይችልም። ምናልባት በውትድርናው አለም ውስጥ የሌለ ሲቪላውያን ዝም ብሎ ንጹህ ኢትዮጵያዊ የሚሉትን ነገር ሊያምን ሊረዳ ይችላል። ህወሓት እንደ ህወሓት አሁን አሁን አሁን እንደ ህወሓት ማዕከላዊ መንግስትን አይደለም የወልቃይትንና የራያን ህዝብ ማስቆም ወይንም ደግሞ እርምጃ መውሰድ የሚችልበት ላይ አቅም የለውም። ያ ማለት ያ ማለት አስርም ሁነው ጥቃት አያደርሱም፣ አምስትም ሁነው ጥቃት አድርሰው አይሰወሩም ማለት አይደለም። እሱ ለሱ ተገቢው ጥንቃቄ ያስፈልጓል። ስለዚህ የህወሀትን አሸናፊነትና እምቡር ተጋዳ ላይ ከበሮ የምትደልቁ ሰዎች እንደ ሚዛናዊ ይሁኑ እንጂ ያስቀያል። እግዚአብሔርን ሚዛናዊ የትግራይ ልጆች፣ በተለይ የህወሀት ደጋፊዎች፣ አንዳንድ የኦሮሞ ፖለቲከኛ ዶክተር ምናምን ተብላችሁ የህወሀት መሰበር አማራው ወደ ርስቱ መመለሱ የሚያንቀሽ የሚያቅለሸልሻችሁ የሚያቅራችሁ አንዳንድ ተላላኪ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ስማችሁ ማዕረጋችሁ ዶክተር ፕሮፌሰር የምትባሉ ለምንም የማትበቁ ሰዎች አይናችሁ እያየ አማራውን ታዩታላችሁ። ባጭሩ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር አሁን ላይ አማራ ክልል አይደለም ለትግራይ ለህወሀት ጥቂት ለሆነ ወንበዴ ቡድን በዚህ ሰዓት ለማንም አያንስም። ለማንም ለማንም ትግራይ አንድ ዓመት የነበረችበትን ሚዛናዊና አማራ አንድ ዓመት የነበረበትን ሚዛናዊ ሁላችሁ መሳል መቻል አለባችሁ። ስለዚህ እንደ ህዝብ የአማራ ህዝብ ላይ ህወሀት ያላደረሰብን ነገር የለም። ጸብን የዘራልን እሱ ነው። በሐሰተኛ ስማችንን ያጎደፈው እርሱ ነው። ከክልል ከሀገሩ አልፎ ጎረቤት ሀገራትን ሳይቀር አማራን በጨቋኝነት የከሰሰ እሱ ነው። ለምን? ሁልጊዜም ቢሆን በታሪክ የሚያዋርደው አማራ ነው። አሁንም ቢሆን ያዋረደው አማራ ነው። አማራን አልፎ የአማራን ምድር ረግጦ ወደ አራት ኪሎ የማይታሰብ ህልም ቅዠት። ከዚህ በኋላ ጭራሽ ምናልባት እንግዲህ አላቅም ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ ከተሳካ አላቅም ዞሮ ዞሮ ህወሀት ምርኮኛ ወታደሮችን በአንድም በሌላ በውትድርና ስህተትም ሊሆን ይችላል፣ በኦፕሬሽን ስህተት ሊሆን ይችላል፣ የአምራር ችግር ሊሆን ይችላል። ምርኮኛ ምን አለ ምን ችግር አለው? የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት ኃላፊነት ስለሚሰማው ከመንግስትም ከወንበዴ ጋር ማች ማድረግ ስለሌለበት ነው እንጂ የተማረኩ የትግራይ ጭፍራዎችንና አማራ ክልል ብቻ የማረካቸውን አሰልፍን ብናሳያችሁ ምን መልስ ትመልሳላችሁ? እናንተ ማረክን ለማለትና እና አሜሪካን እነ አውሮፓን የአሜሪካ ኢትዮጵያ ጠል የሆኑትን ለማስጨፈር የሆነ ደስታ ለመስጠት ወይም ደግሞ የምትሰበስቡትን ገንዘብ ለማግኘት ነው። እናንተ ኢትዮጵያ ብትፈርስ ብትን ብትን የእናንተን ጥቅም እስከሞላላችሁ ድረስ ችግር የለባችሁ። ስለዚህ ህወሀት የሚባል ድርጅት በተለይ በተለይ የህወሀት ናፋቂዎች፣ የህወሀት ደጋፊዎች ህወሀትን አሻግራችሁ የምታዩ የሞተ ሀያል ሊነሳ አይችልም በጭራሽ። እና የህወሓትን ማሸነፍና አለማሸነፍ የመንግስትን ማሸነፍና ያለማሸነፍ ስንተነትንና እውነታው ላይ ለመድረስ ስንፈልግ መነሻው ምንድን ነበር? ግጭቱ መንግስት ስለምንድን ነው እርምጃ መውሰድ ተጀመረው? መንግስት ምን ተሳካለት? ህወሓት ምን ተሳካለት ስንል ህወሓት ተሸንፏል፣ ህወሓት ከስሯል። እንደ አማራ ስንመጣ እንደ አማራ ስንመጣ ይህ ኃይል የአማራው ጥላቻ ከጥንት ጀምሮ ነው ከጥንት ጀምሮ ነው። ደርብሾች ወይንም ደግሞ ሱዳናውያን የምኒልክን አይሚን የዮሐንስን አንገት ቆርጠው ከወሰዱ በኋላ ስልጣን ከነሱ ወይንም ደግሞ ወደ አማራ ወይም ደግሞ ወደ ሸዋ ወደ እነ ምኒልክ ሲመጣ ምኒልክ ማኔጅ ባደረገበት ጀምሮ ምኒልክ እንዳስገድለው አድርገው ዋሽተው የሚያስተምሩ የሚናገሩ አሉ። የደርብሾችን ታሪክ ለማወቅ ማንበብ ነው ማንበብ በቂ ነው። በቃ ማንበብ የአበሻ ጀብዱ ማንበብ እኮ ከበቂ በላይ ነው። ከበቂ በላይ ከዛ ጀምረው ነው እንግዲህ የሌለ ነገር አድርገው የሌለ ውሸት ቀምረው ጸብ ዘርተውልን ወዳጅ አሳጥተውን እርስታችንን ቆርሰው እያንዳንዷ የአማራ ኮረዳ እንዳትወልድ ማይጠኗን ዘግተው የአማራ ልጆች የምነግራችሁ አሁን በዚህ ሶስት ዓመት ውስጥ ነው የአማራ ልጆችን የመሃን እንዲያደርግ መርፌ በደብዳቤ የታገደው። እያንዳንዱ ጤና ባለሙያ ባለማወቅ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። አውቋን እንደሚሰራ የለም። ገንዘብ ይከፈለው የነበረው over ከደሞዝ ውጭ ሰጠ የነበረው የወሊድ መቆጣጠሪያ በወጋ ቁጥር ነበር። ወይንም ደግሞ የወሊድ መቆጣጠሪያ የወጋ የጤና ባለሙያ ጤና extension በየገጠሩ ያሉ እነ ቴዎድሮስ አድሃኖም ለዚህ purpose ያቋቋሙት እነሱን በወጋ ጊዜ እነሱን በሰጠ በብዛት ይከፈለው ነበር። አሁን ከዚህ ከብልጽግና በኋላ ወይም ደግሞ ከህወሀት መውደቅ በኋላ ነው በደብዳቤ ቃል በቃል እንዳታደርጉ ተብሎ የአማራ ክልል ጤና ቢሮ የጻፈው። ይሄን ያክል ጊዜ አማራ እንዳይወልድ ነው። አሁን ብዙዎቻችሁ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ቁጥር ትላላችሁ። ይሄም የህዋት ሴራ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ቁጥር አንደኛ የሚሆነው አማራ ነው። በእርግጠኝነት አሳምሬ ነው የምነግራችሁ፣ አሳምሬ ነው የምነግራችሁ። ይሄ ቀን ጠብቀን ነገ ከነጎዳ የምናየው እውነት ነው የሚሆነው። ነገ ከነጎዳ የምትደርሱበት እውነት ነው የሚሆነው። በሴራ ነው አማራው እንዳይለማ በሴራ አማራ መንገድ እንዳይኖረው በሴራ አማራ ትምህርት ቤት እንዳይኖረው በሴራ የአማራና ጤና ጣቢያና ትውርድ በሴራ የአማራ ልጆች ተምረው ስራ እንዳይዙ በሴራ በሴራ አማራ ላይ ያደረገውን ህወሀት ይቅርታ የሚያደርግ ልብ ያለው አማራ ሸለፈት አማራ ነው። ህወሀት የሚባል ድርጅት እንደ ድርጅት አይደለም። ስሙን መጥራት አርማውን ማየት በራሱ እርኩሰት ነው እንደ አማራ። ህወሀት ገዳያችን ነው። ህወሀት ለአማራ ህዝብ መርዝ ነው። ህወሀት ለአማራ ህዝብ በምን ቋንቋ ልንገራችሁ? በምን ማለት ይህንን ምን ይገልጽልኛል? የህወሀትን ሴራ አማራ ላይ ያደረገውን ነገር በምን ቋንቋ ልንገራችሁ? ከመከላከያ መከላከያ እንኳን ዘመናዊ መሳሪያ፣ ዘመናዊ ረጅም ርቀት ተተኳሾች ሎጂስቲክ ቢሮ ውስጥ የአማራ ልጆች አይገቡ። የአማራ ልጆች የሚሰለፉበት ፊት ለፊት የሚሞቱ የሚያስገድል ነገር ክላሽ ይዘው ከጥላት ፊት ለፊት ነው። ትንሽ በብልጨልፍ ያለ አማራ ልጅ ከሆነ በሙስና በምንም ያባርሩታል። ለህወሀት የሚራራ ህወሀትን ለሚደግፍ የሚራራ አማራ ካለ የአማራ አማራ አይደለም፣ አማራ አይደለም። የህወሀትን መነሳት የሚፈልጉ ሌሎች አሉ። አማራን የሚጠሉ በሐሰተኛ ትርክት በአማራ ጥላቻ ናውዘው ያደጉ ደምና አጥንታቸው የአማራ ጥላቻ ፎቢያ ያለባቸው ህወሀትን ይፈልጉታል። ለምን? ህወሀት ብቸኛ የሚዋሰነው ከአማራ ክልል ጋር ነው። አማራ ክልልን ከመታ ከቀጠቀጠልን ከያዘልን እኛ ምን አገባን የሚሉ እንዳይመስላችሁ። ህወሀት ለማንም አይመለስም። ደጋግሜ የምነግራችሁ እውነት የአማራ ልጆች፣ ደጋግሜ የምነግራችሁ ህወሀትን እርገሙ። ነፍጥ ያነሳን ህወሀት እንደ እባብ ቀጥቅጦ ማጥፋት አማራዊ ግዴታችን ነው። እንደ እባብ ቀጥቅጦ ማጥፋት በታሪካችን እንደ ህወሀት ጥላት አልገጠመንም፣ ወደፊትም አይገጥመንም። ባንዳዎች ናቸው። የሀገር ፍቅር የላቸው። ሀገርን የሚወድ አይወዱ ሀገርን የሚያፈቅር ይጠላሉ። ታማኝና ንጹህ ያስጠላቸዋል። ሌባ መሆን አለብህ፣ ገዳይ መሆን አለብህ፣ በደም መጨማለቅ አለብህ። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ያቺ ሀገር እያልክ ማንቋሸሽ አለብህ ለእነሱ ወዳጅ ለመሆን። በማወቅም ባለማወቅም በሆዳምነትም ከእነሱ ጋር አድሮ የሚሰሩ ዛሬም ጥላቻቸው ከአማራ ትከሻ ያልወረዱ በብልጽግና ውስጥ የተሰገሰጉ ደናቁርት ቁማርተኞችም አሉ። የጊዜ ጉዳይ ነው። የጊዜ ጉዳይ ነው። አማራ አንዱ ነው ተሰልፎ በአንድነት ከጫፍ ጫፍ አማራ የሚለውን አማራ የሚለውን ማንነት ማስተጋባት ሲጀምር ጥላት ድምጥ ማወጡ ይጠፋል። የጥላት ግንብ እንደ ኢያሪኮ ግንብ ይፈርሳል። አማራ አንድ እስካልሆነ ግን አማራ የሚጎዳው ጥላቶቹ ሀይለው ጥላቶቹ በልጠውት ሳይሆን በራሱ በአማራው ችግር ነው። አሁንም እንደ አማራ የአማራ ልጆች ልዩ ኃይሉን ተቀላቀሉ። አማራ አማራ ብቻ በማለት የሚመጣ አማራነት የለም። በውጭ የምትኖሩ ዲያስፖራዎች አማራውን የምትረዱበትን ነገር በተግባር ፈጽሙ። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ይዞ ሰልፍ መውጣት፣ stop Amhara genocide ብሎ መጮህ ይሄ ብቻ አይደለም። ጠላቶቻችን ህዋታውያን እርቃን እያስጨፈሩ ብር እስከ መሰብሰብ ደርሷል። አሁን በየትኛውም አቅጣጫ ለትግራይ ክልል የሚገባው እርዳታ ጥብቅ ቁጥጥር የአማራ መንግስት መብት አለው። ክልሉን የመጠበቅ ክልሉን የማስጠበቅ ፍተሻ ማድረግ አለበት። የሚላከው መድኃኒት ለህዋት ተዋጊዎች ነው። የሚላከው ምግብ ለህዋት ተላኪ ተዋጊዎች ነው። ቀጥታ ለህዝብ ነው የሚባለውን የማጀዘቢያና የማደንቆሪያ አማርኛ አትስሙት። በብልጽግና ውስጥም ህወሀት ሙሉ በሙሉ እንዳይከስም የሚፈልጋል። አማራ ሰላም እንዳያገኝ ስለሚጠቅመው ህወሀት እንዳይነሳም እንዳይከስምም የሚፈልግ ብዙ አለ። so ይሄም ይወስነዋል። የአማራው ጥርካኔ ይወስነዋል። የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ የጸጥታ ዘርፍ፣ የአማራ ፖለቲከኞች፣ የአማራ አንቂዎች፣ የአማራ elite በሙሉ በአማራ ክልል የሚያልፍ ማንኛውም የ World Food Program የማንም ይሁን እያንዳንዷ ተፈትሻ የሚሄደው ለጥላት እንደሆነ ማሰብ አለባችሁ። በህዝብ ስም ይሄድ እንጂ የሚረከበው ህወሀት ነው። የሚላከው መድኃኒት ለህወሀት ተዋጊዎች ነው፣ ለህወሀት ባለስልጣን ነው። እያንዳንዷ መፈተሽ መቻል አለበት። ይህን የማይፈጽም የአማራ ክልል ባለስልጣን ካለ ወጣቱ ተደራጅቶ ራሱን ማስጠበቅ አለበት። የግድ ደካማ መሪ ከሆነና ደካማ መንግስት ከሆነ ህዝቡ ደካማ ሆኖ በመንግስት ቸልተኝነት በሚመራው መሪ እንዝላልነት አማራ ሊጎዳ አይገባውም። አማራ በእንዝላልነት በአንድም ጥይት መሞት የለበትም። ገጥሞ እንደ ወንድ ተሸንፎ በርትተውበት አይለውበት ከሆነ ይሙት እንደ ወንድ ምንም ማለት አይደለም። በጥላት ተበልጦ መሞት ውርደት የሚሆነው በጥላት መንበርከክ፣ ለጥላት እጅ ሰጥቶ አንገት መድፋት፣ የጥላትን ድንፋታና የጥላትን የአሸናፊነት ቅራርቶና ሽለላ ማየት ሞት የሚሆነው ያኔ ነው። በተረፈ የአማራ መንግስት አሁንም ብዙ ችግር ውስጥ እንዳለ ይገባኛል። ብዙ የማስታወር ችግር ውስጥ አይደለም ያሉ በተላላኪነት መንፈስ ስለቆዩ የወሳኝነት ነገራቸው አይታየኝም። አሁንም ማስተላለፋቸው ሊስተካከል ይገባል። የህወሓት ታጣቂዎች ሙሉ ትጥቅ አላቸው። የሚዋጋው ትጥቅ ባይሆንም እንደዛ ብለንም እንዝላል መሆን የለብንም። እንዝላል መጠየቅ አለብን። የኦሮሞ ልዩ ኃይልን አይታችሁት ከሆነ ሙሉ ትጥቅ አለው። ከነሙሉ ቦምብ F ቦምብ የአማራ ልዩ ኃይል F one ቦምብ የሚይዝ ቦምብ አላየው አላየው። የተሳካለት ምናልባት ካርታ ይዛል በግራና በቀኝ ስልሳ ስልሳ ክላሽ ውስጥ መቶ ሀምሳ እንዴ ጥይት ካለቀስ ምሽግ ላይ እጅ በእጅ ከሆነስ የጥላት ኃይል ተሰብስቦ ምሽግ ለመስበር ሆ ብሎ ከመጣስ የሚመክተው ጅምላ ነው። ቦምብ ነው መጠቀም ያለበት። የአማራ ልዩ ኃይል ቦምብ አለው ወይ? ቦምብ ይታጠቃል። ታጥቋል ወይ? ለምን ነው ቦምብ የማናስታጥቀው? ለምንድን ነው በትልቅ ተመጣጣኝ የማናደርገው? ያን የውትድርና ሳይንስ አንደኛው ከጥላት ጋር መመጣጠን ብቻ ብልጫ መውሰድ። ጥላት ያሰለፈው መሳሪያ ምንድን ነው? ምን አይነት መሳሪያ ነው እየመቅረብ ያለብኝ? የጥላት ቁጥር ወይም ደግሞ የጥላት ኃይል ምን ያክላል? ምን ያክል ነው ማሰለፍ ያለብኝ? ይህንን መስራት መቻል አለብን። ውጊያ ሲባል በማይጸብሬ የተመታ ህወሀት ተመታ፣ ገለመኔ ተመታም አልተመታም የሚመታም የሚማረክም ሰውተን ገለን አቁስለን ነው ከኛ ወገን ከኛ ወገን። ከዚያ ውጭ አንዳንድ አክቲቪስቶች እኔ ለእኔ ምን ብዬ እንደምናገር ባላውቅም እንደው በቃ እንደዚህ ድል ሆነ እንደዚህ በቃ በቃ ድል ከሆነ ድል ሆነ። ሚዲያ ላይ ለማውጣት የምንዘግበውን ነገር መጠንቀቅ መቻል አለብን። የአማራ ሚኒሻ ሲጓዝ ደብረ ብርሃን ላይ መኪና ተገልብጦ ምንሻዎች ተጎዱ። አሁን የምን አይነት አማራው ነው የሚዘግበው? ምን ያደርጋል? አሁን ማንን ደስ ለማስባል ነው? ማንን ደስ ማንን ደስተኛ ለማድረግ ነው? ከመለጠፋችን ከመፖሰታችን በፊት አንደኛ የሚጠቅምን ነገር ለምንድን ነው? ፕሮፓጋንዳ ጥላትን ለማስደንገጥ ከሆነ ጥሩ። የአማራ ክልል ሚኒሻ ወደ ራያ እያቀና መኪና ተገለበጠ ብለህ መዘገብ ማለት አማራ ሆነ ምን ይሁን ነው ንገረኝ እስኪ። አዎ አዴፓ ችግር አለበት። ወታደራዊ እንቅስቃሴ ላይ ገና ነው። ወታደር ሲጭን በግላጭ ነው። መኪናው ይሰርለት እንጂ መኪናው ጤነኛ ነው። የመኪናው ሹፌር ማን ነው? የለም። ለምን? የአዴፓ የደህንነት ችግር ስለሆነ የደህንነት ወኔ ብቻ አይዋጋም። አዎ እናሸንፋለን። አዎ ጥላቶቻችን አያንበረክኩንም። አዎ ህወሀት አማራን ሂሳብ ለማወራረድ ከሞከረ ይዋረዳል። የበለጠ ወርቶ ወርዷል ወርዷል ይዋረዳል እናውቃለን ግን በጥቂት ኃይል በጥቂት ወጪ በጥቂት ንብረት ብዙ ማትረፍ እንድንችል ውስጣችንን መፈተሽ አለብን የአማራ ልጆች ነገ ጥላት ከየቤት እያወጣ ይገርልሃል ጨዋታው ሂሳብ የማወራረድ ጨዋታ ነው ከአማራ ጋር ሂሳብ የማወራረድ ጨዋታ ነው አንተ ዘመት ከአንተ ገባህ አልገባህ ከእናትህ ጓዳ አውጥቶ ይገላል። ይህ ሳይመጣ በፊት ቀድመህ ተሰልፈህ ከጥላት ጋር ፊት ለፊት ገጥመህ ገጥመህ መሞትም መማረክም መማረክም ወንድነት ነው። ጦርነት ነው። የሚተኮሰው ጥይት ነው። ሞት አለ፣ መሰዋት አለ፣ መቁሰል አለ፣ አካል መጉደል አለ። ምን ችግር አለው? ለአማራነት የሚከፈል ዋጋ ነው። በየጫት ቤት ውስጥ ተሸጉጠ ራስን ቀብረህ በጭስ ራስን ሸፍነህ አማራ አማራ ብትል ገና ለራስ ሰው ሳትሆን ሌላው መታደግ አትችልም። አማራ ልጆች አማራን የምናጠናክርበትን ነገር መወያየት አለባችሁ። በውጭ የምትኖሩ ዲያስፖራዎች መወያየት፣ መነጋገር አለባችሁ። በጎጥ የከፋፈላችሁን ነገር ልታውት ይገባል። በትንንሽ ነገር ታውት። በአማራነት ተሰባሰቡ። የአማራን ልዩ ኃይል እንዴት እናጠናክረው? እንዴት ይበርታ? እንዴት ሎጂስቲክ እንዴት በሎጂስቲክ እንዴት እንዴት እናበርተው፣ እንዴት እናቋቁመው? ጥላት ነው የተሰለፈብን፣ አማራን የሚጠላ ጥላት። በየቦታው የአማራ ሞት ምክንያት የሆነ ህወሀት የሚባል ካንሰር በእያንዳንዷ የአማራ ሞት፣ በእያንዳንዷ የአማራ ደም ጀርባ ህወሀት በሰፊው በትልቁ በብዛት ህወሀትን ማየት መቻል አለባችሁ። ከእያንዳንዱ ሞት ጀርባ፣ ከእያንዳንዱ አማራ መሰዋት ጀርባ ከእያንዳንዱ ንጹሕ አማራ ጀርባ ገዳዩን አትመልከቱ። ከገዳዩ ጀርባ ያለው ህወሀት ነው። በማሰልጠንም ጠልቶ በማስጠላትም በሐሰተኛ ትርክት ትውልዱን በመግደልም አማራን ጠል በማድረግም። ስለዚህ የአማራ ልጆች ደጋግሜ አደራ የምላችሁ ለአማራ ተስፋው እግዚአብሔርና አማራነቱ ብቻ ነው። ማንንም ማመን የለብንም እንደ አማራ። ተገዳደሮቻችን፣ ጥላቶቻችን ኃይል አጡ ሲመስላቸው ኃይል ለማግኘት አማራ አማራ ይላሉ። የተዳከሙ ሲመስላቸው ጉልበት ጋሻ ለማግኘት አማራ አማራ ይላሉ። ጉልበትና ጋሻ ያገኙ ሲመስላቸው ዙረው ይከሱታል። አይተናል። ምስክር አያስፈልገንም። ምስክር አያስፈልገንም። በተረፈ የሚዲያውን ጦርነትም ቀላል አታድርጉት። ሚዲያ በደንብ ነው የሚዋጋ። ሚዲያ በደንብ ነው የሚዋጋ። ሀሳቤን share በማድረግ በማድረስ ለአማራው እንዲደርሰው አድርጉ አድርጉ። አንተ ያየሁን አንተ የሰማሁን እንደ አማራ share አድርግ። በተረፈ የአማራ ልጆች እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ደጋግሜ የምነግራችሁ አንድ ሁናችሁ ቁሙ። በጎጥ የሚከፋፍላችሁ ካለ አባትህ የሚሆን እናትህ፣ ሚስትህም ጓደኛ፣ እህትህም ወንድምህ ጎጠኝነትን አብዛችሁ ራቁ። ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሸዋ ብሎ የሚከፋፍል account ከፍቶ በጎጃም ስለተናገረ ስለ ወሎ ስላወራ ብሎክ አድርጉት። አማራ ያደገ አማራ ያልሆነ ሺህ ከሚሊዮን ነው አብረውን ያደጉት። እኛ አማራዎች ይሄ ችግር ስለሌለብን ማንነታቸውን አውቀን አረም የምንቀርባቸው አብረን ስናቅ ስንጫወት ጎጃም ስላደገ ጎጃም ስላደገ አማራ ነው ማለት አይደለም። አማራውን ሲመሩት የኖሩት ሲያስተዳድሩት የኖሩት ላይ ሰባት ዓመት በውክልና ነው። ንቀት እኮ ነው። አስቡት፣ የአማራ ልጆች ንቀት። አማራ ጠፍቶ አንድ የሚሆን አማራ ጠፍቶ ሆዳሙ አማራ በስቶ አማራን አማራ ባልሆኑ ልጆች ስም ቀይረው አስተዳደሩት። ይሄስ ይህ ጸጸትስ መቼ ነው የሚወጣልን ከውስጣችን? ይህን ጸጸትስ እንዴት ነው የምንበቀለው? ይህን ውርደትስ መቼ ነው ከልባችን የሚወጣው? በየአቅጣጫ ያላችሁ የአማራ ልጆች አማራነት ውበት ነው። አማራነት እውነት ነው። አማራነት ማንነት ነው። አማራነት ውበት ነው። አማራነት በአንተ ቤት ውስጥ ድምቀት ነው። አማራነት ልትሸሸው የማትችል እውነትህ ነው። አማራነትህን ያዝ። አማራነትን አጥብቅ። ለአማራነት የሚከፈለውን ዋጋ ክፈል። አማራን የሚጠሉ ምንም ምክንያት ይኖራቸው ጸባቸው ከአማራ ህዝብ ጋር ነው። የአማራ ኤሊት ይለዋል። የአማራ ኤሊት ማለት የአማራ ልጆች አይደሉም። የአማራ ፖለቲከኞች ይለዋል። የአማራ ፖለቲከኞች የአማራ ልጆች አይደሉም። ከእነሱ ጋር ነው ሂሳብ የምናወራረደው ማለት አማራ ምሁር አማራ ሊቅ እንዳይበቅልበት ከበቴ ጀምረው ሰውረው ገለው አጥፍተው አሳደው እንዳደረጉት ደግመን እናደርገዋለን ነው። ሌላ አይደለም ትርጉሙ። ስለዚህ የአማራ ልጆች በያላችሁበት ጠንቃቃ ሁኑ። ህዋትን ቢንኮታኮትም ቢሰባበርም የተደራጀ ኃይል አስርም ሀያም ሰላሳም ሆኖ ንጹሐን አማራዎችን ይገላል። ንጹሐንን የአማራ እናት ይደፍራል። በሐሰት ንጹሐንን የአማራ ልጃገረድ ይደፍራል። ይሄ ሞት፣ ይሄ ውርደት ነው። ለአስርም ለሀያም ለመቶም ለሺም ለሚሊዮንም ጥላት መፍትሄው አንድ አማራ ሆኖ መቆም ነው። አማራ ልጆች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። አበበ ነኝ። ሻሎም